zasady gry Kiedyś byłem głupi i się przy nich czułem mały Oni szczekają pod stopami jak psy Też nie chodzi o to, że czuję się doskonały Ale znam swoją wartość i chcę, żebyś poznał ty Z ludźmi jest tak, że są upadku i strat Chyba, że zabicie z tobą naszym krwi Ale moje zioło czuje spokój wielki Każdy ma... świat mi wszystkie te ciuchy są takie świeże Dla mnie te ciuchy to gówno, choć noszę nie jeden Ej, w drogie miejsca sam żyjesz Pokaż mi świat, w którym żyjesz Świat, w którym żyjesz Pokaż mi świat, w którym żyjesz Świat, w którym żyjesz Pokaż mi świat, w którym żyjesz Ej, pokaż mi świat w którym żyję, ej, pokaż mi świat Nie wierzą mi, patrzę na ciebie, nie na cele Raz goodbye.